κρίση του κορονοϊού κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι μα και πόσο σημαντικό είναι να αποκαταστήσουμε την ισορροπία μεταξύ τη ανθρώπινη δραστηριότητα και τη φύση. Η υγεία τη φύση είναι καθοριστική σημασία για την ανθρώπινη υγεία. Συμβάλλει επίση στην καταπολέμηση των επιδημιών. Τον περασμένο Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη στρατηγική για τη βιοπικιλότητα με ορίζοντα το 2030, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι κύριε αιτίε τη ραγδαία απώλεια βιοπικιλότητα. Απαντώντα στο κάλεσμα του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική του Μάιο του 2020. Η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα βρίσκεται στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα θέσει την, τροχιά σε, την Ευρώπη σε τροχιά οικολογική ανάκαμψη μέχρι το 2030. Η βιοποικιλότητα είναι σημαντική και καθοριστική σημασία για τη ζωή μα. Μέσα από την φύση βρίσκουμε φάρμακα, τρόφιμα, υλικά, πρώτε ύλε, αλλά και υγεία, αναψυχή και ευημερία. Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι ζήτημα κλιματικής κρίσης, οικονομικής ε, δραστηριότητα, είναι ζήτημα πολιτικής ασφάλειας και προστασίας, είναι ζήτημα ασφάλειας τροφίμων, υγείας, ισότητας και εν τέλει η δημοκρατία για εκείνους που πλήττονται περισσότερο. Σήμερα εξαντλούμε τα φυσικά αποθέματα με μεγαλύτερου ρυθμού από ποτέ και κυρίω με ρυθμού που δεν μπορεί να αντέξει ο πλανήτη. Ο παγκόσμιο πληθυσμό αγρίων ειδών μειώθηκε κατά 60% τα τελευταία 40 χρόνια και ένα εκατομμύριο είδη από τα 8 εκατομμύρια που υπάρχουν στον πλανήτη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν άμεσα. Οι κύριε αιτίε απώλεια ιδιοποικιλότητα είναι η μετατροπή φυσικών οικότοπων σε γεωργικέ εκτάσει, η επέκταση των αστικών περιοχών, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, τα ξένα είδη και διάφοροι τρόποι εντατική καλλιέργεια και γεωργία. Η νέα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή λοιπόν, Ένωση για την βιοποικιλότητα, με ορίζοντα το 2030, είναι ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την προστασία τη φύση και την αναστροφή τη υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και τη εξασφάλιση των ειδών. Θα καθορίσει ω προστατευόμενε περιοχέ τουλάχιστον 30% και το 30% των θαλασσών τη ε- Ευρώπη θα αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, αυξάνοντας τις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας κατά 25%, αυξάνοντας τα χαρακτηριστικά τοπίου τα λεγόμενα στις γεωργικές εκτάσεις κατά 10%, αντιστρέφοντας τη μείωση των επικονιαστών, μειώνοντας τη χρήση των φυτοφαρμάκων και των αντιβιωτικών στις ζωντροφές κυρίως κατά 50%, μειώνοντας τη χρήση των λιπασμάτων αντίστοιχα επίσης κατά 50%, αποκαθιστώντα 25.000 χιλιόμετρα ποταμών σε κατάσταση ελεύθερη ροή στην Ευρώπη, φυτεύοντα 3 δισεκατομμύρια δέντρα και καθοδηγώντα τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη σχεδίων οικολογικού προσανατολισμού των πόλεων και ολόκληρη τη χώρα. Θα αποδεσμεύσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για προστασία τη βιοποικιλότητα μέσω διαφόρων πηγών. Το φυσικό κεφάλαιο για πρώτη φορά συνεκτιμάται σε επιχειρηματικέ πρακτικέ και στι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να αναλάβει και να παίξει το ρόλο του παγκόσμιου ηγέτη στην αντιμετώπιση τη παγκόσμια κρίση βιοπικιλότητα, όπω το κάνει και στην αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση. Η απώλεια λοιπόν τη ε, βιοπικιλότητα και τη κλιματική κρίση είναι αλληλεξαρτώμενε έννοιε. Η αποκατάσταση των δασών, των εδαφών και των υγροβιοτόπων, η δημιουργία χώρων πρασίνου στι πόλει είναι σημαντικέ για τη βιοποικιλότητα και την αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όλη αυτή η προσπάθεια για τη βιοποικιλότητα θα προσφέρει πολλές καινοτόμες ευκαιρίες απασχόλησης και στις πόλεις και στην Ήπεθρο.